İşte başlıyoruz. sağa dönün. sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. sağa dönmeye hazırlanın.